умереть, убить себя, совсем покончить. Зачем жить? Не вижу свет в конце туннеля. Бессмысленна жизнь, в конце которой смерть. Стоп! Если я все равно умру, зачем мне убивать себя? Если время смерти неизвестно, значит я уже мертв. Я мертв, потому что смерть неизбежна. Что может быть важнее и ужаснее смерти? Смерть смотрит мне в затылок и все мои поступки и ценности теряют вес. Она идет по пятам и никогда не отстает. Если я умру, и всему придет конец, значит я свободен, пока она не коснулась меня своей косой. Теперь я понял. Жизнь имеет ценность, когда ты знаешь, что умрешь, но не знаешь, когда. Коровы пасутся зимою, Лежит на полях белый снег. Что приключилось со мною? Наяву я или во сне. Сверкает солнце, дует ветер, плывут по небу облака. Прекрасно жить на этом свете, но рядом смерть всегда. неизвестность происходит со мной. Неизвестность происходит с тобой. Неизвестность – это все, что происходит.